중국 드라마 대사를 예문으로 예지우스수어라는 표현을 배워보도록 하겠습니다. 지난번에 다시 말하면이 짜이수어가 아니라는 얘기를 했었습니다. 짜이수어는 게다가 그리고 라는 뜻이었죠. 어떤 말을 한 후에 그러니까 다시 말하면 이라고 말하는 것은 같은 말을 다른 표현으로 하면 이라는 뜻이지요. 그러니까만 나오면 수어 이로 종종 장문을 하시는데요. 여기서 그러니까 다시 말하면 이라는 말은 똑같은 말을 다시 하는 거지 원인과 결과를 나타내는 게 아니겠죠. 그러니까 그러니까 라는 말이 나왔을 때 언제나 수어이로 장문을 한다면 틀릴 가능성이 꽤 많습니다. 그러니까 다시 말하면 이라는 것은 수어이나 짜이수어가 아니라 예지우수수어라고 하는데요. 어느 한 부분은 좀 생략할 수가 있어서 예就是, 就是说,就是 이런 버전으로도 나옵니다. 드라마 예문 6개를 볼 텐데요. 각각 원본을 두 번 보고 해석해 본 후에 자막 영상을 두 번 보고 여섯 문장을 다 공부해 본 후에는 각각 여섯 번씩 반복해 놓았는데요. 한글 해설이 필요 없으신 분은 외우기 부분부터 보시면 되겠고 외우기 영상이 어디 시작하는지는 더보기 부분에 표시를 해두었습니다. 최신 중국어 뉴스로 시사 중국어를 공부하시고 싶은 분은 중국어 뉴스 인강 사이트 스크린중국어닷컴을 방문하시고 ACSK 6급 정도의 실력을 가지신 분이라면 드라마와 뉴스를 하루씩 번갈아 회화 수업을 하는 이형란 강사의 스크린 중국어 화상 수업을 들어보셔도 좋겠습니다. 그럼 한 개씩 예문을 보도록 할까요? 你给我信用卡有多少钱 百八，那我能有九十，也就是说我们有两百七。两百七你也不能全部花光啊！你给我校园卡里有多少钱？呃，一百八。那我能有九十，也就是说我们有两百七。两百七你也不能全部花光啊！你给我的校园卡里有多少钱？ 네가 나한테 준 학교 카드에 돈이 얼마 들었어? 이바이八 180원. 那我的有九十也就是说我们有270 그러면 내게 90원 있으니까 그러니까 다시 말하면 우리한테 총 270원이 있다는 얘기네. 270你也不能全部花光啊. 꽝을 동사 뒤에 쓰면 남김없이 다 라는 뜻이지요. 270원이라고 해도 你给我信用卡里有多少钱？呃，一百八。那我的有九十，也就是说我们有两百七。两百七你也不能全部花光啊！你给我信用卡里有多少钱？呃，一百八。那我的有九十，也就是说我们有两百七。两百。 全部花光了，那他现在已经是全国冠军了嘛？他现在已经很成功了，也就是说，他以后就不用担心自己的人生了嘛？那他现在已经是全国冠军了嘛？他现在已经很成功了，也就是说，他以后就不用担心自己的人生了嘛？那他现在已经是全国冠军了呀？ 그는 지금도 벌써 전국 우승자잖아. 他现在已经很成功了. 지금 벌써 굉장히 성공했다고. 也就是说 그러니까 다시 말하면 他以后就不用担心自己的人生了. 앞으로 자기 인생 걱정할 필요가 없다는 뜻이지. 那他现在已经是全国冠军了嘛？他现在已经很成功了，也就是说， 他以后就不用担心自己的人生了嘛？那他现在已经是全国冠军了嘛？他现在已经很成功了，也就是说，他以后就不用担心自己的人生了嘛？今天是第三次，不会吧？那就是说昨天是第二次，也就是说老大用一次见面就把大嫂搞定了，这什么效率啊？今天是第三次。 不会吧？那就是说，昨天是第二次，也就是说，老大用一次见面就把大嫂搞定了，这什么效率啊？今天是第三次，오늘세번째만나는거래不会吧？可有理啊？那就是说，昨天是第二次，그럼어제가두번째만나는거였단말이야也就是说，老大用一次见面就把大嫂搞定了。 그러니까 다시 말하면 큰 형님이 한 번 보고 첫 번째 만났을 때 형수님 될 분을 확 휘어잡았다는 거지. 가오띵은 해결하다라는 뜻인데 여기서는 그 마음을 확 휘어잡다 이렇게 해석할 수 있겠지요. 这什么效率야 무슨 효율이 이렇게 좋아? 今天是第三次不会吧那就是说昨天是第二次 也就是说，老大用一次见面就把大嫂搞定了，这什么效率啊！今天是第三次，不会吧？那就是说昨天是第二次，也就是说，老大用一次见面就把大嫂搞定了，这什么效率啊？他们是昨天傍晚七点左右入的境，二十七号是交易时间，那也就是说，最迟明天他就到我们海滨了。

二十七号是交易时间，那也就是说，最迟明天他就到我们海滨了。经过财务部朱经理反复审查，发现这两批货可能来源不明。什么叫来源不明啊？也就是说，我们这次向法国进的货里边没有这两批。经过财务部朱经理反复审查，发现这两批货可能来源不明。

也就是说，我们这次向法国进的货里边没有这两批。经过财务部朱经理反复审查，发现这两批货可能来源不明。什么叫来源不明啊？也就是说，我们这次向法国进的货里边没有这两批。我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸。他既然肯带你逃走，也就是说。 他真的看上你了。我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸。他既然肯带你逃走，也就是说，他真的看上你了。我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸。내가궁중사람한테들었는데연지원래는연지군지할때연진데요사람이름인것같지요여기서는 연지가 기생 오라비같이 생긴 사람 하나를 좋아한다고 하던데 타지란 컨다이니 타오소 걔가 기왕에 기꺼이 너를 데리고 도망가려고 한 걸 보면 예就是说他真的看上你了 그러니까 걔가 너를 정말 마음에 들어 했다는 뜻이구나 我听宫中的人说胭脂看上了一个天族小白脸他既然肯带你逃走也就是说 뭐, 他真的看上你了。我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸。他既然肯带你逃走，也就是说，他真的看上你了。你给我信用卡里有多少钱？呃，一百八。那我的有九十。 也就是说，我们有两百七，两百七你也不能全部花光啊！你给我信用卡里有多少钱？呃，一百八。那我的有九十。也就是说，我们有两百七，两百七你也不能全部花光啊！你给我信用卡里有多少钱？呃，一百八。那我的有九十。 也就是说，我们有两百七，两百七你也不能全部花光啊！你给我信用卡里有多少钱？呃，一百八。那我的有九十。也就是说，我们有两百七，两百七你也不能全部花光啊！你给我信用卡里有多少钱？呃，一百八。那我的有九十。 也就是说，我们有两百七，两百七你也不能全部花光啊！你给我信用卡里有多少钱？呃，一百八。那我的有九十。也就是说，我们有两百七，两百七你也不能全部花光啊！那他现在已经是全国冠军了嘛？他现在已经很成功了，也就是说。 他以后就不用担心自己的人生了嘛？那他现在已经是全国冠军了嘛？他现在已经很成功了，也就是说，他以后就不用担心自己的人生了嘛？那他现在已经是全国冠军了嘛？他现在已经很成功了，也就是说，他以后就不用担心自己的人生了嘛？那他现在已经是全国冠军了嘛？ 他现在已经很成功了，也就是说，他以后就不用担心自己的人生了嘛。那他现在已经是全国冠军了嘛。他现在已经很成功了，也就是说，他以后就不用担心自己的人生了嘛。那他现在已经是全国冠军了嘛。他现在已经很成功了，也就是说，他以后就不用担心自己的人生了嘛。 今天是第三次，不会吧？那就是说昨天是第二次，也就是说老大用一次见面就把大嫂搞定了，这什么效率啊？今天是第三次，不会吧？那就是说昨天是第二次，也就是说老大用一次见面就把大嫂搞定了，这什么效率啊？今天是第三次，不会吧？那就是说昨天是第二次。 也就是说，老大用一次见面就把大嫂搞定了，这什么效率啊！今天是第三次，不会吧？那就是说昨天是第二次，也就是说，老大用一次见面就把大嫂搞定了，这什么效率啊！今天是第三次，不会吧？那就是说昨天是第二次，也就是说，老大用一次见面就把大嫂搞定了，这什么效率啊！ 今天是第三次，不会吧？那就是说昨天是第二次，也就是说，老大用一次见面就把他搞定了，这什么效率啊？他们是昨天傍晚七点左右入的境，二十七号是交易时间，那也就是说，最迟明天他就到我们海滨了。他们是昨天傍晚七点左右入的境，二十七号是交易时间，那也就是说。 最迟明天他就到我们海滨了。他们是昨天傍晚七点左右入的境，二十七号是交易时间。那也就是说，最迟明天他就到我们海滨了。他们是昨天傍晚七点左右入的境，二十七号是交易时间。那也就是说，最迟明天他就到我们海滨了。他们是昨天傍晚七点左右入的境，二十七号是交易时间。 那也就是说，最迟明天他就到我们海滨了。他们是昨天傍晚七点左右入的境。二十七号是交易时间，那也就是说，最迟明天他就到我们海滨了。经过财务部朱经理反复审查，发现这两批货可能来源不明。什么叫来源不明啊？也就是说，我们这次向法国进的货里边。 没有这两批，经过财务部朱经理反复审查，发现这两批货可能来源不明。什么叫来源不明啊？也就是说，我们这次向法国进的货里边没有这两批。经过财务部朱经理反复审查，发现这两批货可能来源不明。什么叫来源不明啊？也就是说。 我们这次向法国进的货里边，没有这两批。经过财务部朱经理反复审查，发现这两批货可能来源不明。什么叫来源不明啊？也就是说，我们这次向法国进的货里边，没有这两批。经过财务部朱经理反复审查，发现这两批货可能来源不明。什么叫来源不明啊？ 也就是说，我们这次向法国进的货里边没有这两批。经过财务部朱经理反复审查，发现这两批货可能来源不明。什么叫来源不明啊？也就是说，我们这次向法国进的货里边没有这两批。我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸。他既然肯带你逃走，也就是说。 他真的看上你了。我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸。他既然肯带你逃走，也就是说，他真的看上你了。我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸。他既然肯带你逃走，也就是说，他真的看上你了。我听宫中的人说。 胭脂看上了一个天族小白脸，他既然肯带你逃走，也就是说，他真的看上你了。我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸，他既然肯带你逃走，也就是说，他真的看上你了。我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸，他既然肯带你逃走。 也就是说，他真的看上你了。